diré a continuación Para que entiendas y pueda explicarte de qué trata esta lección En Navidad no celebramos a Frosty ni a Santa Claus Em Navidad recordamos o nascimento do Hijo de Deus. Nasceu pra se entregar, sofreu pra me salvar. Seu amor supera tudo que eu posso imaginar. Não pensou em sua dor, só lembro do amor. Ele sempre será o meu supremo salvador vino del cielo, murió en mi lugar Él dejó su trono para rescatar Está conmigo en todo lugar, ya, ya, ya Su nombre es Jesús, que nos dio su luz Que me conduce hacia la cruz Cordero de Dios que la muerte venció Y al tercer día resucitó Deus do céu, morreu no meu lugar Deixou seu trono para me resgatar Está comigo em todo lugar, ya, ya, ya seu nome é Jesus me deu sua luz Hoje me conduz para sua cruz Cordeiro de Deus que a morte venceu E ao terceiro dia reviveu Mas o anjo lhes disse: Não tenham medo. Estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isto lhes servirá de sinal. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. sua morte na cruz Rasgou o véu e deixo entrar a luz Essa luz me conduz para o caminho onde eu vejo Jesus O sangue derramado no chão se tornou a marca da redenção El que morreu por amor e al terceiro dia ressuscitou. Um amor tão grande que minha alma limpió e restaurou. Sé feliz e llena de paz tu coração. Quero que tenha feliz Navidad com muito amor. Yeah. Veio do céu, morreu no meu lugar, deixou seu trono pra me resgatar. Está comigo em todo lugar, yeah, yeah, yeah. Su nombre é me deu su luz, que hoje me conduz para su cruz. Cordero de Dios, que a morte venceu y e al terceiro día reviveu. Él vino del cielo, murió en mi lugar, dejó su trono para rescatar. Está conmigo en todo lugar, ya, ya, ya. Su nombre es Jesús, nos dio su luz, que me conduce hacia la cruz. Cordero de Dios que la muerte venció y al tercer día resucitó. Todo no meu lugar, deixou seu trono para me resgatar Está conmigo en todo lugar, ya, ya, ai Seu nome Jesus me dio su luz Que hoy me conduz para su cruz Cordeiro de Dios que a morte venceu e el terceiro dia redentiu Él vino del cielo, murió en mi lugar Dejó su trono para rescatar Está conmigo en todo lugar, ya, ya, ya Su nombre es Jesús, nos de su luz Que me conduce hacia la cruz Cordero de Dios que la muerte venció Y al tercer día resucitó